organisé, où on a co-organisé ce, débat. Alors, moi, hier, j'ai été très surprise que euh, l'opinion euh, que j'avais proposée euh, rencontre une adhésion, tout parti politique fond. Donc, ça montre que c'est vraiment une préoccupation à la fois des députés européens, mais via aussi des consommateurs. Hein. et que cette vision globale que l'on veut avoir sur l'éco-conception, ben, rencontre un écho euh, favorable, euh, qu'on soit PPE, euh, libéraux, verts, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Et que le concept d'économie circulaire, c'est quelque chose qui est très prégnant. C'est-à-dire fabriquer, pourquoi, pour qui, et qu'on voit très bien qu'il y a une dimension consommateur très forte, mais il y a une dimension planète, il y a une dimension, et là, je trouve qu'on n'a pas assez parlé, il y a une dimension santé que je voudrais qu'on ajoute. Parce que et bien sûr, ressources. Hein. c'est vraiment maintenant une préoccupation. Donc, pas de souci, c'est vraiment quelque chose qui est global. Donc, euh, quand j'ai proposé qu'on élargisse les domaines, vous voyez, notamment dans la partie informatique, parce que c'est quand même un gros pan, et euh, quand on fonctionne en paquet, moi j'ai ce problème de portable, hein, qui est vraiment pour moi la caricature, euh, c'est un objet jetable, hein. il ne fait même pas deux ans, euh, il y a un turnover incroyable, et puis on va en Afrique et on retrouve des portables de partout, c'est un amoncellement de déchets, euh, un appauvrissement sur les matériaux, parce qu'on dit recycler, euh, ben, bonjour, c'est la caricature, à la fois sur les terrains, où on les prend, donc quand on parlait de problème d'éthique, euh, c'est la caricature parce qu'on vous fait des designs de plus en plus euh, sexy hein, et on se dit quand même vous voulez être dans le... Hein, euh, il faut acheter le portable, le etc. la dose d'absorption spécifique, alors vous n'êtes peut-être pas sensible aux ondes, mais elle est très peu contrôlée à l'heure actuelle, ça émet énormément. et en plus, sur les chargeurs, on fait un nouveau produit, mais on change les chargeurs. Comme ça, vous ne pouvez pas les réutiliser. Non, mais je trouve qu'on prend cet exemple et on a tout ce qui est éco-conception. Donc, je trouve que c'est très important, vous voyez. Alors, je parle aussi pour les industriels, parce que pour vous, c'est super d'avoir rechangé de chargeur et tout. Non, mais attendez, là, on est là. Bon. Alors, sur les critères de durabilité, tout le monde a repris ces critères. Et là, moi, je suis très sensible à quelque chose, c'est que j'achète un produit, c'est un frigo, c'est une machine à laver, etc moi, il faut au moins une garantie entre 5 et 10 ans. Parce que si je n'ai pas de garantie, je n'ai pas de durabilité. On se bagarre sur l'obsolescence programmée. Mais il faut que l'industriel s'engage pour que mon objet soit durable. Sinon, si au bout de deux ans, si à 511 heures, ou je ne sais pas quoi, euh, en plus, les travail frigidaire, c'est souvent dans les cuisines encastrées, donc il faut tout changer. Hein. donc, euh, euh, moi, je trouve que là-dessus, il faut énormément évoluer. Il faut soit dans une société du jetable, il faut qu'on soit dans une société du durable. Et pour être dans une société du durable, il faut avoir un engagement de l'industriel pour qu'il nous garantisse les produits. Vous achetez une voiture, moi, enfin bon, c'est personnel, mais j'achète euh, Toyota, eh bien, ils me garantissent ma, voiture sur euh, plus de 5 ans. Qui a fait hein Donc je ne veux pas... <laughs> La réparabilité, très important, parce que le consommateur, il est très sensible. On parlait des portables tout à l'heure. Moi, je suis allée visiter une, installation en Hollande. Eh bien, leur faire folle, si la batterie, elle marche plus, hop, on peut la changer. C'est-à-dire, dans l'éco-conception, ils ont intégré la réparabilité. Si, par exemple, les appareils photographiques, ils évoluent énormément, toc, c'est un module qu'on change. Il faut que, quand même, on aille dans une société voyez, de durable et de respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, c'est dans la conception. Donc, vos ingénieurs, il faut leur dire, faites-moi des produits, donc dans la conception, on puisse changer des éléments. C'est ça la réparabilité. Hein, et quand même, je vous parlez de concret, là. On est tous des consommateurs, on sait ce que ça veut dire. Mais c'est dans la conception qu'il faut le faire. Recyclage, on n'a pas assez parlé des plastiques, vous en avez parlé là. Mais c'est important d'avoir des monosubstances. Sinon, c'est n'est eh, pas recyclable du tout. On a 36 plastiques, on ne sait pas comment les recycler. Donc, vous, industriels, il faut leur dire, quand vous faites un produit, il faut que le plastique, on puisse le recycler. Que vous ne mettiez pas des bouchons avec notre plastique qui ne peut pas être recyclé, etc. Donc ça, c'est... Et, et je rajoute la santé. Parce que vous parliez, vous, des ordinateurs. Mais les retardateurs de flammes, qui sont les perturbateurs endocriniens Allez les recycler après. Vous allez vous les travailler tout le temps. Donc ça veut dire que vous, alors il faut que vous soyez des dieux, hein, mais il faut que vous, vous anticipiez les problèmes, c'est-à-dire que dans la conception, bah, il ne faut pas mettre des perturbateurs endocriniens, il ne faut pas mettre des produits toxiques. Et je vais vous prendre un exemple qui va beaucoup choquer. C'est les lampes fluocompactes. Quand on a joué l'efficacité énergétique, les lampes fluocompactes, on a dit c'est super, il faut vraiment des lampes qui basse consommation. Ben, attendez, moi qui suis sensible à la santé, je suis spécialiste le mercure, vous n'aviez même pas au début pensez au recyclage des substances. Le mercure, quand vous cassez votre lampe, il y a du mercure qui s'échappe. Les ondes électromagnétiques au niveau des lampes fluocompactes, quand vous aviez une lampe de chevet près de votre tête, eh bien on a fait des mesures, c'était incroyable le champ électromagnétique. Alors maintenant je suis ravie qu'on passe au LED. LED, il y a une forme de lumière, hein, mais enfin c'est un peu moins problématique. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous voyez que si on n'a qu'une vision efficacité énergétique et pas une vision aussi de la santé de l'environnement, voyez, on peut faire des erreurs stratégiques. Donc moi, je suis vraiment pour une vision holistique des choses. Sur la surveillance, très important la surveillance. Donc on dit les États membres tatati, moi je vois en France, regardez sur l'histoire de Thalys, il y a un déficit de surveillance. On pratique l'auto-surveillance des entreprises, très bien, vous êtes responsable. Mais il faut aussi qu'il y ait un organisme extérieur qui puisse surveiller et qui ait des moyens. Alors quand on parle de, de plateforme, de base de données, c'est très important parce que si on a les données, on peut contrôler. Donc là, la transparence, c'est un élément majeur. Mais il faut une collaboration, il faut des networks, il faut des réseaux d'agences euh, européennes euh, via les États membres et puis d'un plan d'inspection européen. Parce que si vous n'avez pas ça, alors je ne sais pas comment on va le construire, mais il faut un plan d'inspection européen en associant toutes ces agences, en poussant des États membres qui n'ont pas mis des moyens, parce que chaque dit c'est des dépenses publiques, oui, mais c'est des dépenses pour l'intérêt général. Hein. donc c'est un intérêt important. Euh, et, diminuer les accords volontaires, parce que ce n'est pas pour vous dire, que les accords volontaires, hein, ça pas... Euh, avancé, Voilà. Donc, euh, c'est dans ce cadre-là, vous voyez que, alors peut-être pas autant en détail que ce que je vais vous dire ici, mais on a l'opportunité de, parler euh, librement, euh, mais dans les grandes lignes, eh bien, elle est très bien acceptée. je pense qu'avec les industriels, on peut vraiment, vous voyez, travailler ensemble, mais avec cette vision globale, et vous voyez que l'efficacité a été très bien, hein, on est arrivé avec les labels, tout ça, moi, j'ai sur cette directive, mais maintenant, il faut être beaucoup plus large. On est dans une planète à ressources limitées. Donc, les ressources, euh, si on dit qu'il faut une efficacité euh, au niveau des ressources, eh ben, il faut euh, que ça se retrouve dans les produits. Hein. et je pense que si on est très intelligent, eh bien, on aura ce marché des 500 millions de consommateurs européens. Et que si on est en avance d'un métro, eh bien, tous les produits qui n'auront pas ces critères ne passeront pas. Mais s'il y a une bonne surveillance, c'est pour ça que la surveillance est un élément clé d'un point de vue industriel. Et une très bonne information des consommateurs. Le consommateur, c'est lui, tout à l'heure vous avez parlé d'actes et de vision politique, c'est lui, quand il fera un produit et que vous, en tant qu'industriel, vous savez bien communiquer euh, sur ce produit, eh bien, il va acheter votre produit. C'est comme ça qu'il y aura une concurrence euh, loyale et éthique et écologique. Voilà ce que je veux dire. Merci Michel. Nous allons terminer notre réunion sur ces remarques avec euh, le résultat des votes. J'ai envie de dire, chez toi, je ne sais pas, l'environnement, c'est à la fin du mois d'avril, euh, donc un peu plus tôt